ኩሎ አይገርምህም? ጓደኞቻችን ማስታወቂያ ስነገሩ የሞተ ካለ አጥበን ገንዘን ጥሩ አድርገን ግርግር ሳናበዛ ወስደን እንቀብራለን የሚል እኛ ደግሞ የተቀበረው ላይ ጽሁፍ እንጽፋለን የሚል ንገሩልን አለን። ዜና ቀጥሎ አይናችን የሚል ቀጥሎ የእናንተ ማስታወቂያ ይሉናል። እንዲ አይን የሆነ እኛ ሞ አይን የፈሰስ ምን አባ ነው እንትን ጽሁፍ ነበር። የምን ጽሁፍ? ለማን የተጻፈው? ለአባቴ። ለአንተ አባት ሞቶ? ማን ነው አባት ስሙ? አለሙ። አለሙ ይሄ ወንዙ ባሻገር ያለው አለሙ ይሄ በቀደደው ሞተው። ምኑ ነህ? ልጁ ነው አባትህ ነው። የሆነ እስቲ ያለው ማን ጨረስንለት። እናቴ አይ በዚህ ነው በዚህ ነው ነጣ አድርገን እንዴ ነጣ አድርገን ምንም አለስልሰን በዚህ ነው። ይኸው ይኸውና እናቴ ጽሁፍ ነበረው። የምን ጽሁፍ? ነፍሴ ነፍሴ ጥፋ ሌባ ለአንተ አባት ምን ብዬ ልጽፍ ትፈልጋለህ? ሌባ ነበረ ብዬ ልጻፍ? የአባወራ ሚስት ያማግጥ ነበረ ብዬ ልጻፍ? የቤት ሰራተኛ ያስኮበልል ነበረ ብዬ ልጻፍ? አፉን ማንም ላይ ይከፍት ነበረ፣ እየሰከረ በየትቦ ይወድቅ ነበረ ብዬ ልጻፍ? ምን ብዬ ላንጣባት ልጻፍ? ገንዘብ እኮ ከፍለናል። ገንዘብ አይደለም ይሄ የሙያ ጥያቄ ነው። የኔ ወንድም ላለፉት ስልሳ ዓመታት ለማንም ሆነ እኔ አቤት ደግነት አቤት ምን እያልን ነው በቂ ነው። ከዚህ በኋላ ለሙያችን እንታመናለን። ሌባ ከሆነ ሌባ ያንተ አባት ባዶ ነበር፣ ባዶን ወስደ ለጥፍለት። የኔ ወንድም እና ምንድን ነው የምትፈልገው? ጽሁፉን ራጉድ ፈላ ማን ነው እንደሻው ናስቲ አቤት ይኸውልህ እንደሻው ሌባ ነው ብዬ ጩኬ አስይዛለሁ ውጣ ከምር ነው ምሎት ሟች ነኝ እና ለራሴ ነው ማጽፈው ነው የምትለኝ ለራሴ ነው ሞት እውነት ጌታዬ ሻው እባላለሁ አንተ አንተ እናንተ ናተን እኮ ነው እኛም ከማንም ጋር እኮ ምንደርቀው ቁጭ በል እንዲህ ከሟች ጋር በግንባር ማውራታችን ለእኛ ወይ ያለው ጠቀሜታ እኔና መድኃኒዓለም እናውቀዋለን በእውነት ይሄ ነው ጎበዝ ግን ምን ሆነ ነው የምትሞተው ሐኪም ነግሮህ ነው ነግሮህ ነው የዛሬ ዶክተር እኮ መርዶ አርጂ ይመስል ፍርጥ ነው ካንሰር ካንሰር እኮ ነው ሰውን የጨረሰው ካንሰር እኮ ነው እናቴ ይሁን፣ ካንሰርም ቢሆን ዋናው መሞትህ ነው። ይሁን፣ አይዞህ። ዋና ጠንክረህ መብላት ነው ያለብህ። ለየትኛው ጊዜ ነው እንዴ? አሁን አነጋር ነው የምትሞተው። ስማ፣ ከአልጋ ከመውረድ በፊት ገንፎህን፣ ከአልጋ ስትወርድ ቅንጭህን፣ ባኞ ስትገባ ጨጨብሳ፣ ስትወጣ ደግሞ እንዲህ እንቁላል በስጋም ካገኘ እውነቴን ነው ጥሩ ነው እንዴ። ኧረ ጥብስም ነገር ጥሩ ነው። ፊትን ስትታጠብ ፍትፍት፣ ቡና በቅቤ ደግሞ ጥሩ ሰራተኛ አለችህ። የታሸገ ሰው ቆሎም ጡሙ ነው ልብስን እየለበስ እሷን ቁርጥም ወዲያው ደግሞ አየህ ወደ ሌላ ጉዳይ ስትወጣ አገልግል ትቋጥርል ከየአይነቱ በየአይነቱ አትክልት ፍራፍሬ አርጋ ምግብ ቤትም ገብተ ስታዝ ይቆያሉ የዛሬ ምግብ ቤት እስከሚመጡ ያቺ ያስካት መቆያ ትሆናለች ይሄን ምልህ ግን ለምን እንደሆነ ገብቷል ዛሬ ጊዜ እሬሳ ከቀለለ የሞተው እኮ በዚህ ነው በዚህ ወሬ አፉ አይቻልም እሬሳ ከበድ ሲል ግን ገድገድ ገድገድ እያለ ለአንተም ክብር ትቀበላለህ ነው ልምረስ ደግሞ ቂር ቅበልና ሙት። በቃ አንተን የመሰለ ሟች ሲገኝማ ማበረታታት መደገፍ ያስፈልጋል። ይሄ ነው ተጋግዘን ነው መሞት ያለብን። እሺ አይዞ፣ ችግር የለም። መቼ ልትሞት አሰብክ? እኔ መቼ ነው? ማክሰኞ ማክሰኞ አስር ሰዓት ላይ አሁን የፊታችን ማክሰኞ ከአስር እስከ አስራ ሁለት ነው የሚመጣው። አልቸኮልክም? አርብ ይሁን ግድ የለህም። ለምን? አዎ ለምን ማለት ያው ትከሻ እኮ ያስታውቃል። ትልቅ ሰው ልጅ መሆን ጥሞና ራሱ ያስታውቃል። በእውነት ያው አርብ ሞትክ እንደሆነ ቅዳሜና እሁድ ለቀስተኛ ቁጭ ብሎ ንፍሮን እየካካ እዝን የሚመጣውን እየበላ እየጠጣ እያውካካ ካርታውን እየተጫወተ ለቅሶን ያደምቅልሃል። ምን ምነው ቅር አለ? ዛሬ ልጅ አስተሳሰብ አውቀዋለሁ። አይ አንተ እኮ ማክሰኞ ሞታለሁ ያልከው ሮብ ጾም ነዋ፣ ሰሙም ስራ ነው። ድንኳን ሰባሪም ካለ በክክ ይመለሳል። ስለዚህ ወጪ ቆጣቢ አማሟት እሞታለሁ እያልክ ነው። ይሄ ነው በእውነት ጎበዝ። በቃ ማክሰኞ ሞት እንደው እኛ እንደው ተረባርበን አራስ ሰዓት ሰርተን የምትፈልገውን እናደርስላለን፣ እንረዳዳለን። አይዞህ ዘመዶችን ተሰናበት። ሀገር ውጭም ካሉ በደብዳቤም በኢሜልም አስታውቃቸው። እውነቴ ነው። ከአንተ ይቅር ምን አልነገረኝም የሚል ይበዛል። ሰው ይቀየማል። እውነቴ ነው። አሳውቅ፣ ወቁል በትን ባጭሩ እንቸገራል። በዚህ ቀን እሞታለሁ አውቁልኝ የሚል አስቀድሜ መበተን ነው። ዘመናዊነት ነው እንዲያውም እውነት ነው። እና ምን ብለን እንጻፍልህ እስቲ ንገረኝ። ምን ብለን እንጻፍ ደስ ቢለን በእውነት ከእርሱ ሀሳብ መጀመሪያ በሰ ጥሩ እንደ ማንም ሩጫ ጀምሬ ሳልጨርስ ጨረስኩ። ትንፋሻ ጥሮኝ እንዴ አየሯ ታስ እንዲህ አደራ እሱ አይሆንም። አንተ ትልቅ ሰው ነህ። ደግሞ ሁላችን የሚያስማማ ማዕከላዊ የሆነ ነው ጽሁፉ መሆን ያለበት። እንደኔ እንደኔ ያንተ አሟሟት እውነቴን ነው ለየት የሚያደርገው ሚሊኒየሙን አስመልክተ መሞተ ስለሆነ ከላይ በቅንፍ በወርቅ ጽሁፍ እናደርግና የሚሊኒየሙ የመጨረሻ ሟጭ እንለዋለን። ገብቶሃል? ዝቅ እንልና አንዳንዱ ነገር የማይሞት የማይመስለው መቃብርን አፍጦ ሳይ ምን አባት አፈጣለ ነገ ትፈጣታለ የሚል እንጽፋለን። ምን ይመስልሃል? ይህኔ እንኳን አባባ የፍቅር ጉዳይ ነው። ማለት በጣም መወዳት ፍቅረኛ ያለች ለእሷ መልእክት ነው እና ይኔ ቆጆ ኖቬልዬ እወድሻለሁ ሁልጊዜ። በምድር ላይ ያሰብነው ነገር አሁን ለጊዜው ላይሳካ ይችላል በሰማይ ቤት ግን ሁሉም ነገር ይሳካል ይሳካል። ሁሌም እወድሻለሁ። ቀድሜሽ ሄጃለሁ። ቦታውን አመቻችቼ ጠብቅሻለሁ። እንኳን ሞቼ ብቀበርም እኔ ያላንቺ አልኖርም። ኖቬል ብዙ ነበር የኔና ያንቺ ሀሳብ። ትምህርትሽን አቋርጠሽ ወጣሽ ለእኔ ስትይ ነው። የከብትና የአግሮ ኢንዱስትሪ ጉዳይ እዛው ሰማይ ቤት ይሳካል የሚል ነው። ጨረስክ? አይ አለ ማለት ከስር ደግሞ ያንቺው ካሌብ ይባልና በቅንፍ ስለ ፍቅር ስል ተሰዋው። በቃ ችን ብቻ ዋናዋ ስለ ፍቅር ስል ተሰዋው ምትሏል። አንተ ስለ ፍቅር የተሰዋው? አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ መቃብር ላይ እንዲሁ ተብሎ አልተጻፈም። አሳጥር አሳጥር አሳጥር በቃ እሺ፣ አሳጥርልኝ። እሺ፣ እሺ፣ ምንድነው ነው በምድር ላይ ያልተሳካው ህይወታችን እሺ፣ ጠላ እኮ በጣም እንደው በጣም ነው የሚጣፍጥ ቆንጆ ጠላ እኮ ቆንጆ ጠላ እኚህ እንጥፍ ብላ ነው ሲት ያብራሽ ነው አብራሽ ባሻን ትወዳቸዋለህ በጣም በጣም ትወደኛለህ መቼም ደህና ጠላ ያደረገች እንደሆነ እንዲህ ፊልተርም ያላት እንደሆነ ባሻ ትልና ትስቃለች። ትወደኝ እኔ እንደው ኮራባታለሁ እንጂ ትወደኛለች ያለች እኮ ደግሞ ታምራለች። ግን ቢገርም ትወደኛለች፣ በጣም ትወደኛለች፣ ትወደኛለች፣ በጣም ትወደኛለች። እኔ ራሴ እንደው ፊት እየነሳት ገብቷል። እንደው አይደለም እንደዛ እያልኩ ነው እንጂ ፍቅር አላት በጣም በጣም ቀርጾ አምር ይህ የሚል እንዲያርጋ እያጋ ፍትፍት ደው <laughs> አልጫ በሳህን አድርገችና ባሻ ብላ ሽት አርጋ ላከችልኝ። ማታ ጊዜ ሙል እኔ እንደየ ቆራው ነው እንጂ እንደው ተበድሎ መራራ ከራራን አንወድም ከድሮ መራራ ከራራ አንወድም ከድሮ መራራ ከራራን አንወድም ከድሮ እጅ ትላለች ያሮጊት ቀረሮ እጅ ትላለች ያሮጊት ገንጓሮ ያሮጊት ቀረሮ እጅ ትላለች ያሮጊት ትላለች ያሮጊት የማይ እናት አባቴ አምላክ እንደው እኚህን ሰውዬ አንድ ነገር አድርገልኝ ካሳየኝ እማደርግልህን እኔ ነኝ የማውቅ። በጣም ረጀም ነገገማ ሽማግሌ አጁዛ አታውቅ እንግሊዛ ዝጋብ አማርኛ ሰው በግቢው ባጥሩ ኢንጆይመንት ላደረገች ይላል እንዴ? ለምንድን ነው ሳንደርስብሽ በሰው የውስጥ ጉዳይ የምትገቢው? ማንን ነው? ሰንሽን ነው? እኔን ነው? አይሰማም። ሰንዬ እንደው አትገኝም። ሜርኩሪ ነች። አዋ አዋ ተይዟል ሲያጥር ሲያጥር ሲያጥር ሲያጥር ኧረ ሳኮልሽ ሜርኩሪ ሳኩልሽ ኧረ ሳኩኝ ስሚ እንኳን አብሬሽ ልኖር ህግ አስገድዶ አብረሃኩን ቢለኝ ሞቴን እመርጣለሁ እኔ ባሻ እንጂ ሞቴን እመርጣለሁ ሞቴን እመርጣለሁ አዎ ሞቴን እመርጣለሁ ከአንቺ ጋር ለሞት እቺ አሮጊት እንዴ እንዴ